वो आखिर आखिर हम कहाँ हैं? कहाँ नहीं कब है समय चक्र शुरू होने से पहले हाँ, मुझे हमेशा लगता था ये जगह थोड़ी नीली होगी कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ है ड्रैगन वॉरियर तुम्हारा वक्त खत्म हुआ हाँ? क्या अ, अ, क्या अ, नहीं समय अभी शुरू नहीं हुआ इसलिए मैं उसे काबू नहीं कर सकती इसका मतलब मैं यहाँ फंस गई हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हे मुझे भी यहाँ कोई मजा नहीं आ रहा है समझी ये तुमने किया शूयांग अनंत काल का पेड़ उसका फल हम रुके हैं हम शियांग के रक्षक हैं उनके पास कोई नहीं जा सकता और अब शियांग की मेरी इकलौती उम्मीद है कोई उनके पास नहीं जा सकता हाँ। वाह बहुत अच्छे तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे आपके बीज मिले और शिफू ने कहा मुझे उन्हें तबाह करना होगा और मुझे लगा कि सारे रूल्स मुझ पर लागू नहीं होते इसलिए मैंने समय को पीछे कर दिया और फिर मैं राइस केक्स खा रहा था और मुझे कहानी मत सुनाओ सीधे मुद्दे पर आओ ओ महान शुयोंग ये पैंडा एक शैतान जादूगर है ये धोखा देकर आपका फल हासिल करना चाहता है झूठी मैं तो अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ जो भी खुद को काबिल साबित करेगा उसे मिलेगा मेरा फल और हारने वाले को मिलेगी सजा मतलब छोटी सी सजा या फिर बड़ी सी तुम बिना शुयोंग बीच के मुझे हरा ही नहीं सकते मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए एक सौदा करते हैं तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है बाकियों के साथ नहीं शिफू और मेरे साथियों को वापस लिया और और मैं हार की सजा ले लूंगा क्या तुम सच कह रहे हो मैं इसी का हकदार हूँ अगर मैंने रूल्स तोड़कर समय के साथ छेड़खानी ना की होती तो वो सब अभी जिंदा होते मुझे सब ठीक करना है अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है तुम वक्त के नियमों को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ना चाहती हो है कि नहीं हाँ बस थोड़ा सा और तुम क्या चाहते हो पो मैं बस ये चाहता हूँ कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा होना चाहिए था ये एक काबिल जवाब है मैं अपना जवाब बदल सकती हूँ तुम होशियार हो पो ज्यादा बोलते हो पर होशियार हो मैं तुम्हें अपना फल नहीं दूंगा पर तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए सब ठीक करने का एक मौका नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती सजा रुकिए वैसे आपके बीज जेल पैलेस में क्या कर रहे थे मेरे बीज हर तरफ होते हैं पो पर उन्हें देखने की काबिलियत कुछ ही में होती है इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं है हाँ मतलब है <gasps> <gasps> हाँ। हमेशा की तरह ठीक है <laughs> अब से मैं हूँ रूल मानने वाला पो आप जो मुझसे करने को कहेंगे मैं वो करूँगा बहुत अच्छे पो क्या तुम पहले एक जरूरी काम कर लो उसके बाद <sighs> क्या कोई मेरे साथ हॉकी खेलेगा <laughs> <laughs>